最近你变得很冷漠，让我有些不知所措。其实我没期待。 太多，你能像从前般爱我，只是连约会你都逃脱，什么解释都不说，不是我不知道，爱情需要煎熬，不是我。 我在人民广场吃着炸鸡，而此时此刻你在哪里？虽然或许你的声东击西，但疲倦已让我懒得怀疑。我在人民广场吃着炸鸡，而此时此刻你在哪？ 最近你变得很冷漠，让我有些不知所措。其实我没期待太多，你能像从前般爱我，只是连约会你都逃脱，什么其实都不说，不是我不知道，爱情需要煎熬。 是我没祈祷，我在人民广场。 我在人民广场吃着炸鸡呀，而此时此刻你在哪里？虽然或许你在声东击西呀，但疲倦依然我懒得怀疑。我在人民广场吃着炸鸡呀，而此时此刻你在哪？我在人民广场吃着炸鸡呀，而此时此刻你在。